ngayon na magde-declaim ay si Cecilio Sasuman. Ako po yun, Titilio Tatuman. Uh, sigurado pa? Sigurado po ako, nag-entayo nga po ako tamin. Ah, teka, sandali mo kung may problema ka, iho eh. Sobra naman po kayo magtalita. Porke ganito ako magtalita, hindi naman lang ako tutubukan. Titikapin ko po na maging magaling talaga kayo. Nag-practice pa po ko namin, tabahin namin. Tignan po, tubukan nila po ako. Tignan na po. <laughs> sige, sige na. Um, ladies and gentlemen, si Tetilio uh, Este Cecilio Sasuman. Salamat po. Pamagat po ng i-declaim ko ngayon ay Ino ang dapat titihin. Ino ang dapat titihin. Limot, limot, tigna, pengin ng limot, bibili kati ako ng torbetet. Matalap tip-tipin ng torbetet dahil ito ay tunay na malata. Buti na lang, may itang babae taking nagbigay ng tampong pito. Wala pa raw siyang matawa. Ang ibig tabihin, siya ay Ang taya-taya ko, dahil mahilig ako Kung akong mag-aatawa, gusto ko ay... ang kato, biglang dumating ang bading niyang katama. Inaway ako at inuntok tanot ang takit-takit ng aking note. Kaya tabi ko ta kanya, lagot ka ta akin, itutumbong kita! tabi na ta akin, Puro katumbong, puro katumbong! Wala kang alam gawin, kundi tumbong! Kaya ang ginawa ko, tinigawan ko rin siya! Ang sabi ko, huwag mo kong titiin! Dahil kilala kita, wala ka rin alam, kundi ang maniti ng maniti, puro katiti, puro katiti, puro katiti! Ang mabuti pa, kayo na ang magtabi. Kung tino sa dalawa, ang dapat itumbong at ah, titihin.